друг друга. О, сука! Ломайся! Нихуя! Пойдет. Ух, если, блядь, это было страшно. Белка, все, устал? У белки уже рука пухла. Дрочить меньше надо. Смотри, это быстрее, чем топором. Это определенно будет на пикабу. Психа, бегемот, педак. Всем привет!